ako po ang inyong kaibigan, Bagong Pilipinas, Andrew E. Ini-invite ko ang lahat ng mga Pilipino at Film Japanese next week, July 24, 2022 sa pinakamalaking event, Pinoy Music Fest sa Ikeda Koen, Nagoya, Japan. That's right! July 24, Sunday, 11 a.m. onward, starring ang mga magagaling na banda na magbabalik sa inyo sa 80s at 90s at manghaharana sa inyo sa araw na yan. At ako po ay naimbitahan nila para maging panauhin para sa inyong lahat. Kaya kapag may Andrew Isa ng Goya, alam nila kasunod niyan na Goya pahingin ng igaw! Bilang special guest din natin, makakasama ninyo ang pinakasikat na impersonator sa Pilipinas, si Sarah All, mga kaibigan. Plus, Joti at DJ Mikey A ng number one rap group sa Pinas, Sal Bakuta. And guess what? Free admission ang event at walang entrance fee. Oh my goodness! Kaya yayain na mga pamilya at barkada mula Gifu, Toyota, Okazaki hanggang sa magkabilang dulo ng Kyoto at Toyo natin maging successful ang event na ito, nag-prepare pa sila ng parapon. 10 winners ng 10 gram gold bracelet, 1 winner 20 gram, 1 winner 30 gram, at ang grand prize winner ng 50 gram 18 karat Japan gold. Oh my goodness! At para manalo kayo, i-avail nyo na ang raffle tickets! Kaya napakaswerte nating lahat sa July 24. May gold prizes na, may anglo iba! Masyado na kayo stall yan ha! Oops! Akala nyo yan lang? Di pa tapos. First time and exclusive only sa Nagoya event. And the Funko Pop Tea. First come, first serve mga kaibigan. Kaya Pinoy Music Fest sa Ikeda Koen, Nagoya, Japan. Brought to you by GM Corporation and RMH Company. Salamat po sa pag-imbita sa akin. See you all there! Domo arigato, minasan, Iro Iro Yurushikune, Andrew E. Pinoy Music Fest 2022, Ikedakawen, Nagoya, Japan, Sunday, July 24, Matane, Yotskitane, Gomenasai ni Hongo Shikoshi dake, Dewo Kanji, Katakana, Nantokan, Hiragana, Daijoubu.